で、まあ、具体的に私のところではあのー、加害者のケアも当然します被害者のケアケアも当然しますですから加害女性という方が来られたりもしますでそれは DV の関係で私は暴力振るってるんだっていう女性が来ることもありますし、えー、暴力振るわれてる女性も来ることがありますでもちろん、えー、暴力を振るって傷ついてる男性が来ることもあります、えー、加害者と言われる人男性が来ることもあります OK です。どの人でもあのこうやってます。もちろん子供も来ます。で、家族全員のケアを私していきますので、あのまあ、女性だけしかしないとか、男性だけしかしない、被害者しかしないとかいう支援はしてません。というのは、加害者とか被害者っていう、まあ、ラベルはあるんですけど、まあ、加害行為っていうのはあります。ところが、加害者としてラベリングが貼れるのかどうか、例えば